в отличие от меня, в середине стрима был шутка этот залупня. Снимал Майнкрафт, у меня были отношения, но они понимают мой стиль общения. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. you. Yeah.